Kadiraztea, ez da batetik irakurketa, bestaldetik, eh, bueno, nahiko genuke zuek ere, mesuak ere nahiko genuke jaso, ez? Hori batetik, kolektibo bat egitea, hizkuntza desberdinetan. baina Euskal Presoi horrez gain, Espainiako, Frantziako zein nazioarteko legediaren aurkakoa. Sakabanaketak presoen eskubideak ukatzen ditu, intimidareako eskubidea, familiarteko bizitza edukitzekoa, defentsa eskubidea. Ezin da izan da, Zaren, saren asmoa dela giza eskubide guztien e, eh, defensa ikia, eta horretarako, ba, bueno, lehenengo helburu enbukaketia gura dugula. Dispersinioak enbukaketako e, eh, bideo horri bat markau da, eta bideo horri horren e, lehenengo pausua izango da, e, jendiari esplikaia zer dan dispersinio. Horretarako sortu da dispertsioaren liburuzka, jende ezberdinak aporta da bertan, eta esplikaiten dau dispersinua zer dan alde humanotik, alde soziologikotik eta alde juridikotik. Eta horri hori zabalketako gure izan du ba, hemen irakurketa bat ikia plazan, eh, irakurketa herrikoi bat, herriko jende ezberdinak parte hartu dau.